भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन का मिल जाता है यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पे जो है time style date style and weather style completely new design का मिल जाता है इसमें आपको वॉलपेपर भी काफ़ी अमेजिंग मिल जाता है स्टेटस बार पे देख सकते हैं कि आपको जो network icon battery icon and VoLTE icon completely new design का मिल जाता है यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी आपको काफी अमेजिंग लुक का मिल जाता है इसका आइकन भी आपको काफी कमाल का है यहाँ पे आपको जो ब्लर इफेक्ट के साथ इसका कंट्रोल पैनल मिल जाता है और यहाँ पे पर्पल का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है कलर में यहाँ पे आप सेटिंग का इंटरफेस देख सकते हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आपको काफी सिंपल में मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके अबाउट में भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता डायलर पेड आपको काफी बेहतरीन लुक का मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते सकते हैं कि इसका जो कॉलिंग वाली बटन जो है ये भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है चलिए इसी के साथ इसका जो है डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं देख सकते कि आपको डार्क मोड इस थीम में सपोर्टेड मिलता है नहीं तो डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल और देख सकते कि आपको इस थीम में जो डार्क मोड सपोर्टेड मिल जाता है इसका जेस्टर का कलर भी आप देख सकते